Se eu pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo escondido no choro canção. Se souber claro. Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, do teu jeito de flor esqueço até do futebol. Chora falta, chora fim. Foi pra meu coração, que guardei esse segredo escondido no choro cansado.